противовес недорогим и качественным телевизорам от Xiaomi, бренд Honor, принадлежащий китайской компании Huawei, представил свой первый телевизор Vision. По словам производителя, устройство обязательно найдет свое место в доме и может использоваться как вертикально, так и горизонтально. Honor Vision это 55-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 4К и максимальной яркостью 400 нит. Экран покрывает 94% поверхности, так как рамки очень тонкие. Но давайте обо всем по порядку. Подписывайтесь подписались на канал. Поехали! телевизор встроены 6 динамиков мощностью 10 Вт и модуль Bluetooth 5.0 с поддержкой беспроводных гарнитур. Несколько микрофонов также интегрированы для управления меню с помощью голосового ассистента. Honor также не забыла про камеру, она выдвижная и имеет разрешение Full HD, использовать ее можно для видеозвонков через различные мессенджеры, в том числе и Skype. Телевизор работает под управлением новой операционной системы для всех типов устройств Harmony OS. Компания также обещает функции синхронизации с остальной частью своей экосистемы – мобильными гаджетами Honor и Huawei с предустановленной EMUI 10. Интересно, что смартфон можно использовать в качестве дополнительного динамика. Honor Vision станет доступен с 15 августа для китайского рынка в двух вариантах – Honor Vision без камеры и 16 гигабайт ПЗУ за 35 тысяч рублей и Honor Vision Pro с камерой и 32 гигабайтами ПЗУ за 44 тысячи рублей. Я думаю, это неплохой выбор, а как вы думаете? думаете? Напишите об этом обязательно в комментариях. Жмите на колокольчик, ставьте лайк. Надеюсь, видео оказалось вам полезным. Покажите друзьям этот ролик. Спасибо, что подписываетесь на канал. Впереди еще много интересного. Пока-пока.